ne reste pas dans le potentiel. Jésus ne reste pas dans le Il dit des choses à Nathanaël qui font que Nathanaël qui était réticent tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. Ah, tu crois parce que tu as vu, mais ce que tu as vu n'est rien. Il y a encore des grandes choses. Je suis en train de le déclarer sur la vie de quelqu'un. Les gens sont en train de voir des choses, mais ce qu'ils ont vu, ce n'est pas tout ça Dieu peut faire. Il y a encore des choses que Dieu fera dans ta vie. Il y a encore des choses que Dieu... Ah, Il y a encore des choses que Dieu fera dans ta vie. Ce qu'il ce n'est pas tout ce que tu peux faire. Le temple, ce n'est pas tout ce que Dieu peut faire. Ce que tu vois là, ce n'est pas tout ce que Dieu peut faire. Il y a encore des plus grandes choses. Il y a encore des plus grandes choses. Je le crois que le temps est venu pour que quelqu'un sorte de la dimension du potentiel, pour qu'il entre dans l'effectivité. Le temps est venu. On ne te méprisera plus à cause de tes origines. On regardera ce que tu fais. On dira que cela ne correspond modeste, tribu modeste, pays modeste, mais tu fais des grandes choses. Tu feras des choses qui ne concordent pas avec là d'où tu viens. Et les gens croiront que ce qui est important, ce n'est pas, ce n'est pas les origines, mais c'est la source. Ma source est en Dieu. Seigneur, je veux rester connecté à la source. Seigneur, je veux rester connecté à la source. Seigneur, je veux rester connecté à la source. Mes origines ne m'apporteront rien. dire au Seigneur, conduis-moi au-delà de mes origines. Je veux m'attacher à la source. Que ta source preuve, Que ta source me conduise vers les sommets. Que ta source fasse avec moi des grandes choses. Est-ce que quelqu'un peut se lever avec moi Dis au Seigneur que ta source se connecte à moi. Que ta source se connecte à moi. Quelles que soient mes origines, quelles que soient mes origines, quelles que soient mes origines, Seigneur, que ma vie ne dépende pas de ses origines, que ma vie dépende de la source, que ma... la source, que ce que je serai, que ce que je recevrai, que ce que je ferai dépende de la source et non pas des origines. Mes origines sont modestes, c'est vrai. Mes origines sont petites, c'est vrai. Mes origines sont insignifiantes, c'est vrai. Mais ma source est grande je m'attache à la source. Ainsi je m'attache à la source. Ainsi je m'attache à la source. Seigneur, je vais m'attacher à toi.